እንደ እንኳን ደህና መጣችሁ ውድ አልቃሾች። ታዲያ ማምጣታቸውን በለቅሶ ልገላጽልኛ። ትንሽ ትንሽ አለቃቀሳችሁ ፕሮፌሽናል አይደል እንጂ ትንሽ አለ ቆንጆ ነው። አሁን የመጣችሁት ብሶት ይዛችሁ ብሶት ኖሮባችሁ ተባብሶባችሁ ሰው ሞቶባችሁ ተነስቶባችሁ ይቀማጣችሁ ዛሬ እንኳን ደስ አላችሁ፣ ታለቅሳላችሁ። ማለቅሰው እሺ እምቢ አለሽ፣ ማለቀስ እምቢ አለሽ። በቃ መፍትሄ ጋር አለ። እሺ ስልጠናውን ትወስጃለሽ። አንተማ የታፓራፐርሽ ነው የምታለቅሽው። ምንም ችግር የለም። አሁን አማራ ይመጣል። እሱ ያው ትንሽ ከነ ድግሪ ያለው ሰው ነው። እኔ ዲፕሎማ ነው ያለኝ። እሱ የማስላካስ ድግሪ አለ፣ ፕሮፌሽናል። ስለዚህ ዋናው ስልጠና እሱ ይሰጣል። እንትን የሚባል ማልቀስ ፓርቲ አለ። ፓርቲ ፓርቲ ነው የሚባለው አሞራ መታ ናግባ ምንድነው እዛ ድረስ አሁን ለምን ምን ያረጉ ስልጠና ያረጉ እዛ ቁጭ በል ማዝምራበት ጨዋቱ ምንድን ነው ነው ሳይለንት ያታረግም ሀደም ማለቃስ እኮ ወይ ስልኮ ማን ማን የሚለው መለየት አይቻልም። ልክ ነው። ስለዚህ ስልቱ ገባኝ። ህዝብ ልደግም ልደቅ ሌላ ግቦ ሰው ተው ተው ተው ይደበቅ እዚህ መጫው ደማወት ማለት ነው። እዚህ ይሄ ምንድን ገበያ አድራችሁ አትጩ። ይሄ ትምህርት ቤት መቀለጃ አለ። ይሄ ስሜት የምሰባሰቡበት ቤት ነው። እያንዳንዳችሁ እንዴት እኛ ችግራችን ትምህርት ላይ ጥራት ላይ ችግር ካለ ትነግራላችሁ። ባለዛ እንደዚህ እንደ ገበያ ረት ባሉ ስማለ ገበያ መስ እኛ ትምህርት ፖሊሲ ላይ እና ላይ ስህተት ካለ እንጂ ሌላ ወሬ ምናምን አያስፈልግም። እንሰርዛለን። የእናንተ መቶ ብር አፍንጫ ውስጥ ይቀር። እኛ ይሄ ህዝብ ለቅሶ ስሜቱ ይረብሾ ነው የመጣ ነው እንጂ ብዙ ስራ አለ። ዋናው ይሄን ህዝብ አልቃሽ ማድረግ እሺ ለቅሶ ላይ ብዙ ፌክ ባዛ። ለቅሶ ቤት ሰው አያለቅስም። አርቲፊሻል ፌክ ሆነ ነው። ስለዚህ ሁላችሁ ሀሳቡ እኛ ጋር ነው። ሁላችሁ ስለዚህ አንድ አንድ ነገር ሱስ ትንሽ ስለላክሶ ይልና እኔ ተጨማሪ ሞላለሁ። አንተ ቀጥል። አዎ አሁን መላቃስ እንማራለን። መጀመሪያ መላቃስ ስታይል ያለ በፓሽን ማጣ አሁን እንደገና የፖርጂት ላክሶች አያስፈልጉ። ለምሳሌ ሀብታም ቤት መላቃስ እናስተምራለን። ደሃ ቤት፣ ማጣት ቤት እንደገና በዘፈን በዲስኮ ዘፈን እንዴት እንደምላቀስ ስንቱ እ ትዕይንት ሁለት ላይ ቀጥሎ የምትማሩት ሆናል። አሁን ግን ምናስተምሩ ትዕይንት ያል ዋናው ቁም ነገር እንዴት አይነት ለቅሶ እንደምትፈልጉ እንደ ይስታላችሁ ትማራላችሁ። ባባችሁ እሱ ብቻ አለም ስሜት ያስፈልጋል ለቅሶ እዚ ፌክ ያለም ሁ የምንለቅሰው አሁን ሀብታም ነብሮ የሞተ ሰው አለ እንደዚህ ይለቀሳል የሚለው ነው። ገብቷችኋል? ሀብታም የነበረ ሰው አንድ ሀብታም ሆኖ ያጣው ብሶት ያለ፣ ሁለተኛ ሞት ያለ ሶስተኛ ጭራሽ ማይነሰው ሞተ። ስለዚህ ድሃ የነበረ ሰው ድህነቱ እንደዚህ አምልጬ እወጣለሁ ብሎ የሚለቀስ ለቅሶ አለ። በዚህ መሀል አሽቃባጭ ለቅሶ አለ። ለብር ብሎ የሚያለቅስ ፌክ ዝም ብሎ ሰው ስላለቀሰ ለሆድ ብሎ የሚያለቅስ ያለ፣ ለመኖር ብሎ የሚያለቅስ ያለ። ከአንድ ሚሊዮን ለቅሶ መሀል ሁለት ሚሊዮን ብቻ ልነት የምናስተምረው ምክንያቱም እንትኑ ኢቴክሱ የሚፈቅደውን ለቅሶ ነው። ግልጽ ነው። እየገባችሁ ነው። ስለዚህ አሁን ግልጽ ነው። አታወራ፣ አትሸክሽክ ዝበል። ስለዚህ አሁን እኔ የምለው ነገር በስሜት ውስጥ ናችሁ፣ ያንን ነገር ሆናችሁ ልታስረዱ ይገባል። ለምሳሌ አንቺ ሰው ብር ያለው ያ ብሩ ሁን ሰውዬ ብር ያለው ሰው ነው ብያለሁ አለ ያ ብር ያለው ሰውየ ሳይበላ ብሩ እንዳ ሞት ይሄ ቤተሰብ ያን ብር እያስበ አንቺ እሺ፣ ለአንቺ እንዲያስብ እስኪ እንደዛ ማድረግ አለብሽ። ትንሽ ምን መሰለሽ፣ ሁለት እንትን ትንፋሽ ያሽ ገባሽ አይደል? እስቲ አሁን እሷ አይተሻለን። እስቲ ደግሞ አንቺ ደግሞ አሪፍ አድርጋሽ ካሷ ሰማሽ አይደለም? እሷ አይደለም። ስለዚህ እህ ሰው ብሩ እንደያዘ አሳምኛው። ሰው ብሩ ላይ focus ያደርጋል። ሳይበላው ሳይበላው አለች። እስቲ አንቺ ደግሞ Ay, Axel, ya, يا me estás regresando? Ya, estoy para ver Nacho. Este, ya está. Ay, ay, ay, ay, ay, ودنا يا ودنا يا ودنا يا ودنا يا ودنا يا ودنا وانا عوي وانا عوي وانا عوي وانا عوي وانا عوي وانا عوي وانا عوي اسكت ناتا اسكت ناتا اه በቃ አነሳቸው ትርጉሙ ትንሽ እንትን ስለምል እንጂ ወይ ምን ያሉት እንትን አሉ ስብሰባ እንትን ምንድን ነው? ቆይ አንቺ መነጽር መነጽር ያደረግሽው አንቺ መነጽር አዎ እሺ፣ ለምሳሌ አንቺ ፋፊ ነው ፋፊ ያልሽው። እስቲ አሁን ውሻ ሞታለች። እቺ ውሻ ስሜቱን ጨምረሽ እስቲ ውሻዋ አጠገብሽ እንዳልገሽ አድርገሽ እስቲ ያልቅሽ። Puppy, my sweet puppy, puppy, Winnie, Winnie, puppy, puppy, puppy, እስቲ እናንተ በሉ በዝመን እትንታ ትቆል ለትም አንቺ እስቲ ዘባይናሽ ሞት ያላ ዘባይናሽ አ ያምራል ቁመናው ምናምን ያረግ ዘባይና ነው አይደል? እስቲ ሱሳ እንዴት እንደምታለቅሽ አሳይ እስቲ። ዝበል እኔ ማለት ነው ብዙ ማሽቀበጥ ያለ ብዙ ማሽቀበጥ ባለታሪኩ እናንተ ሆናችሁ ሌላ ሰው ነው ስሜቱ የሚያንጸባርቀው። እስቲ አንተ ሆነ እንትን ማረሻ ምናምን ያልከው ተናገር እስቲ አንተ ከብት ምንድን ነው በሬ እስቲ አንተ በል። አይ ኮሎ፣ አይ ኮሎ፣ አይ ኮሎ በሬ፣ አይ በሬ፣ አይ በሬ፣ አይ በሬ፣ አይ በሬ፣ አይ በሬ፣ አይ በሬ። አሁን በምንድን ነው ማርሰ በምንድን ነው ልጆችን የምቀልበው? አይ ኮሎ ወንድሜ፣ ወንድሜ እኮ ነው ኮሎ። በሬ ብቻ አይደለም። እስቲ እናንተ በሉ በቃ በዚህ ድምጻችሁ ቆሎ ብሉበት። እሺ ወረኛ ሆኖ ሆኖ ሆኖ እናንተ ናቸው የምትገነዘቡት። ይሄ ነው ለቅሶ ስሜት። አንዳንድ ነገር ለማስመሰል ማስመሰል ያስፈልጋል። ግልጽ ነው፣ ግልጽ ነው። ማስመሰል ያስፈልጋል። እስቲ አንተ አሁን አንተ አንተ ሳካራ ጋን አንተ ሙሉ አፉ ሞልተ መጣም እስቲ በል ጉድ ጉድ ጉድ አፉ እስቲ ባሉ እስቲ ድገሙ። እሺ በቃ በቃ በቃ ዝም በሉ ሁላችሁም ለስመት የራቀ ያለ የራቀ ስመት ያለ እሺ ነርባም እስቲ አንተ ደግሞ ለአስር ብር ያባትከው እስቲ በል ወይኔ አስር ብር ወይኔ አስር አንቺ አታለችም ዳበሽም ወይኔ አስር ብሬ አስር ብር ታበድርኛለህ? ወይኔ አስር ብሬ ወይኔ አስር ብሬ ወይኔ አስር ብሬ እስቲ በሉ እናንተ በቃ እኔ እንደ መጀመሪያ class አፈራለሁ በእናንተ ስለዚህ አሁን ወይኔ አስር ብሬ ወይኔ አስር ብሬ ችግር አንተ ትምህርት ክፍለ ጊዜ ላይ ታቀላፋለህ። ለቅሶ ሲነስ አፍንጫ ወጥረት ይዘህ አንተ ስነ ስርዓት ይዘህ ወደዛ እና ገብተህ ስራ እና እነ ሁሉም ካራክተር ውስጥ ካራክተር ውጭ ምትሆን ማን እና ተማራ እንግዲህ ብለህ ቁጭ ብለህ ምን ነው የምትማረው? ስለ ነስር ነው እንደማስተምረው እኔ እሺ አይተህ ቀባችው ለቶሎ ማልቀስ ጀመረች። Atlântico. Aqui. Abre o It is ምን እንዴት ነው የምዝረከረኩት? ነዚ ማነስ ብሽ ቤዛ። እሺ ቤዛ፣ አሁን የመጣሽው የመጣሽበት እቅድ ሙሉ ሀሳብሽ ለእኛ ግልጽ አድርጊስ፣ ንገር። እኔ የመጣሁት ለቅሶ ለመማር ነው። ለመማር ነው፣ ግን እንዴት አይነት ለቅሶ እንደምትለቅ ንገር። ለእኛ እኛ ልናሰለጥን እኮ ነው እናቴ ከሞተች ቆይታለች። እሷን እያሰብኩ ላለቅስ አሀ በእሷም ሀሳብ ነው? አዎ ቆንጆ ሀሳብ። ስጋ ስጋ ምን በዛ እናቴ ስንት አመት ሞተች? ስምንት ዓመት። እንደት አይነት ሰው ናቸው እሳቸው? ትልቅም መካከለኛ። ስምንት ትልቅም መካከለኛ። ስለዚህ እናቴ ስማቸው ማን ነው? አልማዝ እሱ ሞቶን አስፈልግም። እሺ አሁን አምጥቼ እናትሽ ሞታለች። አዎ ልጅ ሰማሽ። እሱ ስሜቱ እንዴት ልትገልጽ ትችላለች? ማለቴ ትናፍቀኛለች። ስለምትናፍቀኝ እሷ ስትናፍቀኝ ማልቀስ ነው። እስቲ አሳይ ስሜቱ አሳይ ስትናፍቀኝ አሁን እሱ ከስምንቱ ላቅሶ መሃል አንደኛው ላቅሶ ያሳያል። ገባችሁ? አሁን የሚለቅሰው ለቅሶ በጣም ሀብታም ነበረ። በጣም ሀብታም ነበረ። ምን ነበረ? በጣም እዚህ ጋር ቦርጮ ድረስ ሀብታም ነበረ። አጋጣሚ ስነሳ በህልሙ ነው። ደሃ ነው ለካ። ይሄ ለቅሶ እንዴት እንደሚመጣ እሱ ያሳያል። እስቲ ብር ወይኔ ከውስጥ ነው የማላቀሰውት 간장 Kara iso, meron na ba ako? Bochan na, yakad na hano, Belmo. Alakas in አሁን እንደዛ ነው ላክሶ ሲለላቀስ ብዙ ጊዜ ስሜት ያስፈልጋል፣ ከልብ ከውስጥ ያስፈልጋል። አሁን ለምሳሌ ኢራቅ ያንን ለቅሷል ሀዘኑ የሞተበት ፋፍ ማድረግ ለቅሷል። ሁሉም ድንኳን ህዝብ በሞላባት ኢራፕ ያረጉ ልክ ሲቀብሩ ኢራፕ እና አባቱ የወንድሜ ስመቱ ግባ ወንድሜ ስመቱ እኔን ወንድሜ አንቺ ማክሱ መቼ እኔ መቼ ማክሱ ወንድሜ ወንድሜ ይሄ ስሜት በቃ እንደዚህ አይነት ጎበዝ መከራከር ውስጥ ነው ጎበዝ እስቲ የገባችሁ ነው ነው ከምን ስሜታችሁ እንደ መጀመሪያ ክላስ አፍሬያለሁ ምክንያቱም ገና እንደዚህ ፊታችሁ ሳትፈቱ ትንሿን dialogue ያልቻላችሁ መሬት ሳንከባላችሁና ከስሩ ለቅሶዎች ዘጠኙ ሳስተምራችሁ ምን ልትወጡ ነው ምልክቱ ነው። እንደዛ class እናፍራል። በሚቀጥለው class ሙሉ አልባሱ ይዛችሁ ሁሉ ነገር ይዛችሁ መምጣት ያለባችሁ ግልጽ ነው። ግልጽ ነው። አዎ በሏ።